beli apa dah? Hmm? Nanti Miko. Umeng beli apa Umeng? tu tío, sebenarnya kita jalan dari apa nih 짠짠 맛이 안 나네 좀 know.